وليدو بالك دير غلطه قبلك ضمنتو جا برطه خلصت عليه مع ريزلطه الناس اللي عندي معاهم برا وين يبانو هاد زواوش حلاوي شراوي رجلا